असलम guys welcome to my new video आज की इस वीडियो में गाइज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ के Mughal concrete block machine model P two guys हमारा model P two forty to 45 five second में पर पायलट फिफ्टीन पावर्स निकालता है अगर इसी तरह से हम लोग इसकी एट आवर्स के प्रोडक्शन देखें तो पंद्रह हज़ार टाइल है इसी तरह गाइज मैं आप लोगों को जो अब ये दोबारा दिखा रहा हूँ न्यू कलर में हमारा मॉडल पी टू ये इस टाइम शिकारपुर में इंस्टॉल कर दिया गया है जो कि अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ से जा चुका है और अब आप लोग इसकी वर्किंग देख सकते हैं कि कितने अला और उमदा तरीके के साथ इसकी वर्किंग की जा रही है ये ऊपर गाइस लेयर लगाई जा रही है गाइस ये तो हाथ के साथ लेयर लगाई जा रही है इसी तरह से हमारा मॉडल पी थ्री है जो कि मैं आपको आने वाली अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा जिसमें ऑटोमेटिकली लेयर भी खुद से लग जाती है ऊपर इसी तरह गाइज इस टाइम हमारे पास मॉडल पी टू बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में रेडी पड़े हुए हैं जिसमें अगर कोई भी बंदा हमें ऑर्डर करता है तो उसको टाइम का बिल्कुल भी डिले नहीं होगा फ़ौर उसको डिलीवरी दे दी जाएगी काइंडली जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी हमारी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके जिन लोगों को इस बारे में या इस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी हर वीडियो को लाइक <clears throat> और शेयर करते रहें thank you so much guys अपना ख्याल रखिएगा अला हाफिज़